Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat siang ya sahabat-sahabatku Salam sejahtera untuk yang berbeda agama Semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu Tetap semangat, semangat berkarya Menghibur diri pribadi dan orang lain Salam pemula dari pemalu Ya, Abang Studio yang berada di kota Jakarta Miss Sister, ya Grandmother Ya Mother Beatiful uh, uncle, brother, uh, grandfather. Thank you, thank you, thank you. Support my support uh, channel, channel <laughs> ya, channel Studio Etoy. Ya terima kasih sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri yang terlalu uh, hadir atau menyempatkan untuk meluangkan waktunya berkunjung ke channel saya, channel Studio itu yang channel pemalu channel salah kadarnya channel amuladul channel yang gak jelas orangnya nggak jelas orangnya jelek tapi kita ambil apa-apa ambil ilmunya aja ya kita berbagi pengalaman berbagi sharing berbagi ilmu untuk bekal uh, for you <laughs> for you ya kita sharing-sharing kita sharing-sharing iseng-iseng uh, apa sih uh, apa maksudnya setelah dimonet apa yang harus eh, kita lakukan ya ataupun sesudah eh, kan sesudah dimonet kan kita akan mencari ten dolar ya mencari ten dolar ya beri, begitu susahnya begitu susahnya namun kalau tahu uh, ilmunya itu sangat gampang sahabat-sahabatku dan uh, setelah mendapatkan ten dolar ya kita dapat email ya verifikasi uh, untuk mendaftarkan itu ya Google AdSense ya kalau misalkan diterima lolos ya langsung dapat email juga ya kadang ada yang tiga hari kadang empat bulan tiga bulan kita menunggu pin Google AdSense ternyata kemarin sudah saya upload kan kalau sudah mendapatkan email ya berkali-kali dari hmm, YouTube disuruh verifikasi dan pinnya itu sudah dikirim kita ambil aja ke kantor pos kantor pos yang tepat delivery ya. Kalau di daerah Jakarta Selatan itu ada di uh, eh, depan Rumah Sakit Fatmawati ya. Itu khusus buat uh, eh, pin Google AdSense. Ternyata di sana juga banyak numpuk ya. Jadi jarang-jarang dianterin ke rumah. Jadi mendingan kita ambil. Dan sesudah itu uh, kita isi pinnya Google-nya dan udah itu verifikasi apa buat pembayaran ya sudah selesai pembayaran misalnya itu nah terus apa yang harus kita lakukan ya jawabannya ada di tangan for you for you for you for you for you kenapa ya iyalah kan yang uh, melaksanakan atau atau yang punya konten kan situ-situ ya situ semua ya anda anda anda anda dan aku dan kamu dan kau jadi uh, tergantung kita ya pilihannya ada yang mau men, apa mendapatkan money cuan ataupun enggak atau sekedar iseng atau sekedar hiburan uh, itu jawabannya berbeda-beda ya. Tapi kalau ini ya kalau menurut saya ada yang sedar hobi juga ada sedar hobi ya kita mendingan enak kan hobi juga lumayan kan mendapatkan uang ya ya emang kalau pas itu kita sekali upload ya penonton sedikit karena kita bukan artis bukan orang terkenal kita wajar kita malumi kita bersyukur yang penting kita sudah terhibur juga ya ada sahabat-sahabat menonton channel kita meskipun video kita ini ya jelek apa gimana ya kita eh, saya ucapkan terima kasih ya kita ucapkan terima kasih juga pada yang menonton video kita uh, intinya sesudah mendapatkan Philipwood AdSense kalau kepingin mendapatkan cuan atau uang atau money ya kita upload video kita upload video uh, kalau bisa biar iklannya banyak ya saya lihat sih channel-channel besar ya yang sahabat-sahabat TKW kita yang di luar negeri sana saya ambil durasi itu sekitar 10 ke bawah ya paling ini tuh 12 ya 12 menit ke bawah itu karena apa ya itu kalau misalnya 12 menit ke bawah itu 12 eh, menit kemana maksim apa 12 menit itu uh, videonya ya durasi 12 menit atau 12 menit ke atas uh, iklannya juga banyak ya sahabat-sahabatku coba kalau misalkan uh, durasinya 2 menit 1 menit iklan uh, cuma dikit kadang belum ada orang skip karena biasa kan awalan tuh awalan dua kadang tiga kadang pertengahan kadang udah mau mepet mau terakhir tuh ya ada juga terus sesudah habis video ada juga kalau yang panjang seperti itu jadi kan lumayan itu uh, misalkan yang satu dilewat di skip yang lainnya ada nyangkut salah satu apa ini kan lumayan ya orang menonton satu video ada yang menyangkut ya main nyangkut menyangkut dua iklan juga udah alhamdulillah ya kalinya ini ya kali 100 penonton apa 1000 penonton uh wow keren gitu loh Nah dipadatkannya seperti itu. Kalau misalkan uh, videonya durasinya sedikit, ya begitu kurang. Apalagi ya video sudah video sedikit, penontonnya sedikit, ya jatuhnya uh, dapat sih money ya money tapi sedikit hitungannya ya. Kalau bisa menurut saya video agak panjangan ya. Ya udahlah ambil 12 ke bawah atau enggak eh 12 ke bawah 12 menit kalau enggak 15 menit ya terserah 15 menit ke atas nggak apa-apa kadang saya sengaja 30 menit kadang ada satu jam karena lumayan juga ya buat pendapatan apa iklannya dari satu video ya lumayan meskipun yang penontonnya itu ya cuma e, berapa ya e, eh, 60 orang apa ya sampai 100 orang kalau saya udah alhamdulillah ya mencapai 100 orang juga karena saya ini bukan orang terkenal bukan artis bukan orang terkenal jadi seperti itu ya sahabat-sahabatku uh, sesudah mendapatkan Google AdSense biar kita mendapatkan money atau uang kita upload video ya durasinya ya agak panjang lah ya minimal ya 12 menit atau enggak paling ininya sih saya lihat tuh rata-rata ininya ya 8 menit atau enggak 7 menit ya tuh 7 menit kalau enggak 12 menit ataupun 15 menit supaya iklannya juga dapat banyak ya kita dan uh, eh, strategi tadi juga ya upload video tuh jangan satu kali kalau bolehlah kalau orang-orang yang sudah terkenal mungkin satu hari itu sekali atau enggak dua hari sekali karena mereka sudah terkenal ya kita kan bukan aktris ya kita mah orang biasa orang kuli kita kan lumayan ya satu video yang menonton di katanya 100 orang udah alhamdulillah ya pagi ke upload video apa ntar uh, mau jam 10 malamnya upload video kan lumayan tuh ya dua video yang penontonnya di barakatanya uh, 75 75 150 orang dikali ya iklannya itu ada berapa yang ditonton sama sahabat-sahabat kita kalau menurut saya seperti itu jadi upload video ya jangan satu juga ya kalau bisa yang satu ya durasinya panjang yang satu agak pendek ya 4 menit atau 5 menit ya bila <laughs> aman ah, tidak ada yang nonton udah pakai akun yang lain aja dah kita tonton ya kan beres aman <laughs> ya seperti itu sahabat-sahabatku dan tetap kita harus bersilaturahmi mengunjungi sahabat-sahabat lama ataupun sahabat baru baik yang berada dalam negeri maupun di luar negeri karena tanpa silaturahmi kita tidak akan sukses dan tidak akan tampil di aduh ada <laughs> cewek lewat subhanallah iya lihat lagi lihat lagi ya maksudnya aduh jadi ngomong lupa lagi ya harus uh, eh, mengunjungi ya saling bersilaturahmi ke pemula baik pun ke senior ataupun ke kawan baru kawan lama karena tanpa silaturahmi meskipun videonya bagus wes diedit bagus ya menurut anda bagus menurut orang lain belum tentu bagus sekarang seperti itu aja lah ibarat katanya eh, yang penting bersilaturahmi itu kunci utama untuk meraih sukses di dalam peryoutuban kalau menurut saya bersilaturahmi karena kita saling membutuhkan ya sahabat kita juga membutuhkan mungkin sahabat kita memerlukan jam tayang kalau kita memerlukan yang sudah di monet, sudah melakukan pilot Google AdSense menemukan apa memerlukan money atau ya buatlah kita tabungan perlu ya iklannya kita jadi kita saling uh, tick and give ya. ya buat sahabat kita memerlukan jam tayang ya kita tonton ya kenapa apa durasi ya sesuai videonya apa tiga menit apa lima menit kita tonton kan lumayan durasi buat mereka nah si yang pemula juga ya dibarkan yang belum dimonet yang memerlukan jam tayang ya saling memahami juga saling memahami ya buat uh, sahabat-sahabat lama yang sudah dimonet ya iklannya kadang-kadang ya di skip maksudnya kita saling saling pick and give ya jadi enak jadi semuanya akan saling mendukung saling berkesinambungan saling sukses dan maju bersama sukses bersama menurut saya seperti itu yang uh, terus ya lab ya kalau menurut saya ya lab ya lab silent aja lah lab silent ya lab silent ataupun ya lab primer ya lab streaming juga boleh tapi kita jangan terlalu sering juga ya kasihan juga dong yang masih di bawah-bawah ya yang kawan-kawan baru kadang kadang jarang lab menjadi penonton doang begini nah jadi buat sahabat lama saya lama kita nih lama saya nih ya, sudah banyak pada di monet yang lab lab mulai kasih kasihan kesempatan berikan kesempatan buat sahabat-sahabat baru ataupun pemula untuk mereka tampil belajar e, berbicara di depan kamera ya mohon maaf bila mana saya kadang-kadang lab lab tapi saya di belakang layar saya bukan yang nggak berani ya berbicara saya udah biasa kadang saya joget-joget ya udah biasa kadang saya minum ya saya udah biasa di depan kamera cuma saya sekarang kepingin merubah saya pingin di belakang layar mencoba dengan teori-teori saya uh, lab silent apa lab primer apa sekarang jarang lab, lab primer jarang nih saya lab silent aja ya lab silent terus lab silent tuh diem doang ya kan musik pakai musik kalau ada di belakang layar bisa itulah saya ya mungkin saya lagi melakukan hmm, apa ya kalau ah, lupa ngomongin dah pokoknya seperti itu ya saling silaturahmi dan saling take and give ya saling memberi dan menerima oke okay ya situ perlu jam tayang ya saya juga yang lama-lama juga di kata yang sudah dimonet perlu dong iklan kita ditonton jadi saling memberi dan menerima ya sukses bersama maju bersama sukses bersama thank you thank you thank you ya mohon maaf ya guru-guruku ya susuku atau senior seniorku ya lo ngomong apaan sih bang itu lo subscribe lu dikit lo lihat dong uh, konten yang ini konten itu ya saya sih tidak sudah saya lihat tanpa disuruh saya uh, sebelum berbicara ini saya sudah melihat ya yang di atas atas kita senior kita yang subscribe puluh ribu ya 25 ribu saya sudah kunjungi kan cuma kadang saya nggak saya subscribe saya cuma melihat melihat eh, seperti itu ya saya pelajarin saya pelajarin ya jadi intinya saya ini e, berbicara e, begini ya, sharing-sharing ya untuk pemula dan ya buat sahabat-sahabat yang cangkatan saya atau guru-guru saya atau senior saya tidak usah dilihat tidak apa-apa ya, tidak rugi. Masih banyak yang mau melihat ataupun eh, yang memerlukan, yang membutuhkan pengetahuan. Kadang ya mohon maaf, kadang senior-senior kita ya jarang sih jarang menurut saya jarang terbuka terbuka seperti ini belak belakan kadang-kadang mereka ada yang ditutupi atau dirahasiakan kalau kayak saya keinginnya maju bersama sukses bersama saling memberi dan menerima tiket gift. thank you thank you thank you jangan lupa uh, tetap bersilaturahmi baik ke pemula ataupun ke kawan lama dan mohon maaf ya bila sahabat-sahabatku ya uh, atau channel-channel pemula baik pun channel yang udah besar di atas saya misalkan saya uh, jarang subscribe duluan ya bukan apa kadang saya ditolak karena kemarin yang waktu itu saya waktu baru-baru pemula itu saya terlalu barbar mencari subscribe jadi subscribe-nya hilangnya banyak jadi saya uh, waktu apa jatahnya udah habis ya jadi tidak nggak boleh kadang-kadang ditolak nih kadang kalau udah kebanyakan saya ditolak langsung diberi peringatan situ ditolak anda uh, apa karena anda sudah melebihi subscribe-nya. Jadi kalau anak misalkan mereka ya anda anda mensubscribe saya duluan, saya ngembaliin bisa. Karena saya kalau saya duluan nggak bisa. Jadi mohon maaf ya bila saya dikatakan sombong terus mohon maaf bila misalkan lagi hmm, lab apa gimana kadang-kadang eh, misalkan saya lagi nggak bawa HP kadang saya pakai laptop betul laptopnya lihat agak error nih ya spasinya spasinya nggak bisa kadang-kadang mungkin tulisannya atau kata-kata saya dempet ya apa gimana pak thank you thank you tuh langsung yang nggak dipisah apa gimana mohon maaf ya bukannya nggak sopan apa gimana karena uh, spasinya itu nggak bisa ya apa sih tab itunya ya ntar mau dibetulin dulu jadi jangan lupa tetap semangat pemula semangat yang mencari monet semangat eh yang mencari monet ya bener ya yang sudah yang sedang <laughs> mencari 10 dolar lebih semangat yang sudah mendapatkan pil Google AdSense lebih semangat yuk uh, jangan lupa saling bersilaturahmi ya kalau orang lain kalau jangan lupa like comment share dan share aduh itu udah kata-kata biasa lah kalau saya jangan lupa saling bersilaturahmi jaga kesehatan maju bersama sukses bersama thank you